Hej, miq, përshëndetje. ok. Uh, sot kemi temë fantastike, kemi një uh, kampione, kampione të vërtetë, Edhe jam shumë i nderuar dhe i privilegjuar që sot pata një ditë fantastike dhe takova hëngra mëngjes sot me Luiza Gegën, kampionen e Europës dhe sinqerisht ishte njeri fantastike dhe kur e shef nga afër është komplet ndryshe fare nga çfarë shofim ne dhe nga jashtë dhe Kam përshtypjen në vertikal dhe është më mirë të mbahet telefoni sepse kuptohet më mirë. Ehm, sot kemi një temë interesante, shumë të bukur si bëhen kampionët edhe unë e kam titulluar guximi për të shpresuar. Ëh, ehm, kemi sinqerisht, Kjo është një temë shumë e fortë sepse duhet të jesh goxha i fortë, duhet të kesh goxha goxha kurajo që ti të marrësh të tilla vendime ose të tilla shpresa ose t'i vësh të tilla objektiva vetes. Edhe sot në takim që isha me Luizën edhe Kisha vërtet emocione, sepse thashë si mund të jetë një kampion, si mund të hajë një kampion, mëngjesin, si mund të jetojë, si mund të rrijë, kisha parasysh ato kampionët të cilët janë në rregull strikt, dhe vërtet ashtu ishte, ajo ishte një njeri shumë i thjeshtë, njeri shumë i mirë, dhe që ishte një person i cili... Dhe sot kemi diskutuar goxha në lidhje me kampionët, si si bëhen kampionët edhe si flasin, si flasin kampionët. Edhe jo për biznes. Uh, si mendojnë kampionët edhe çfarë i bën njerëzit kampion. Uh, personalisht isha shumë kurioz të di, uh, unë i studioj shumë kampionët edhe mendoj që të gjithë nuk dëgjohesh, ok, po tani dëgjohem. Ë, dëgjohem. Ok, pse erdhi në rregull, po. Edhe kampionët kanë kanë disiplinë të fortë, po më tepër, më tepër do ta dëgjojmë. Ok. Dëgjo. Ë, dëgjo, më shokë. Hm? Yes. Dafi thot ok, thank you Dafi. Ëm, mirë, ndërkohë që Luiza po vjen, avash avash. Ë, Dua vërtet që dua vërtet që ato gjëra që themi nëpër trajnime dhe nëpër trajnimet e biznesit, dua që vërtet neve t'i shohim uh, live nga një kampione siç është Luiza dhe uh, një ndër gjërat e diskutuara më përpara ishte pjesa e uh, Po, pra, po, po. Po, rregullova kështu që mos isha e hallakatur shumë. Edhe ja ku jam. Unë të falenderoj për eh, ardhjen dhe të falenderoj dhe për mëngjesin e këndshëm që kish që patëm sot. Mëngjes kampionësh. Ishte. Mëngjes e mëngjes kampionësh edhe ishim duke diskutuar me çunat, ore prite, ça ha, prite mos filloni gjë se kur ashtu E kush e di se uh, si e ka dietën ushqimore e tjera edhe pastaj për ti. Jam jam shumë e zakonshme në edhe në ato që ha, të drejtën. Edhe kjo jam shumë Nëse edhe shumë bazike. Në edhe jam shumë shumë njeri kështu, njeri normal. Njeri. Po mishi gjaku. Mirë, Luiz, unë sot mësova shumë gjëra nga ty, po do doja që mbase te kjo video, uh, të kemi dhe më shumë, në lidhje me pjesën tënde të sukseseve të tua. Di që ke dalë kampione në Europë, që e dimë gjithë, këtu edhe atë... Më e fundit, kjo ishte e fundit. Ishte fantastike po, dhe... Që, okay, kam, kam një karrierë prej 20 vitesh, kështu që... Kjo, kjo në fakt ishte besoj medalja më e lartë më uh -huh. e madhe që unë kam arritur, po që ka pas edhe shumë tjera, sigurisht. Uh -huh. Domethënë, ka qenë një ngjitje shkallë-shkallë, le të themi, uh mhm. -huh. për të ardhur te kjo e, e madhja. po, po më thoje përpara 10 viteve, uh, se uh, ajo që unë jam kurios të di është në lidhje me si filloi, edhe më the diçka para 10 viteve në Europian, që ishe... si, si filloi që unë vendosa të jap më të mirën nga vetja dhe për të qenë e konkurrueshme. Yes, yes, yes. Ok, se për të filluar ka filluar që fëmi, po, po, në fakt, e ndaj shpeshherë këtë, këtë vid, këtë këtë kujtimin, se si ka filluar, sepse, uh -huh. kjo ka qenë ajo nxitja, thash pikërisht, në atë kampionatin Europian, në 2000, kur garova në kampionatin europian për herë të parë, sepse ato duan të kenë patjetër një për çdo shtet që të jetë përfaqësues, pavarësisht nëse arrin normën apo nuk e arrin. Edhe unë isha nga, nga Shqipëria sportistja më e mirë, kështu që shkova unë për të përfaqësuar Shqipërinë. Uh, sigurisht ti duhet të garosh me ngjyrat e shtetit tënd, pra kuqezi. Edhe Garova, në atë mm. kohë bëja 800 metra, pra nuk bëja këtë disiplinën, bëja mhm. disiplinë tjetër, edhe dola e fundit, me diferencë, u ndjeva super keq, domethënë, sepse isha mësuar në atë zonën time të komfortit këtu, thjesht e para në Shqipëri, edhe sikur ndihesha mirë me aq, por që kur shkova pastaj jashtë, kuptova që Ai nuk ishte asgjë në qoftë se unë do doja të garoja përsëri ndërkombëtarisht. Edhe i them trajnerit që unë nuk vij më, më vinte shumë zor. Zor edhe nga vetja sepse e fundit, plus që aty del flamuri i Shqipërisë. Edhe aty domethënë ishte pikërisht ajo dhe trajneri patjetër që më thoshte që duhet të jesh gati për të për të bërë këtë ndryshimin, sidomos psikologjikisht. Pra mm -hmm. sepse um, Ti je sportist, unë në atë kohë isha dhe studente. Ëh, uh, duhet një regjim më strikt, stërvitje më e detajuar, uh, lodhje më e madhe. Edhe i thashë, do bëj çdo gjë, domethënë do do bëj çdo gjë që do më thuash, vetëm që unë kur të vij këtu, të paktën të jem e konkurrueshme, nuk është se mendoja që unë do arrija në majë të Europës, të them të drejtën, thjesht doja të isha e konkurrueshme dhe mos um, kur të shkoj aty mos na bënin fami që mos më të se nuk të konsideronin fare se kush ishe se e fundit, kjo është e fundit edhe ndihesha keq nga kjo nga kjo ideja. Pastaj fillova duke përmirësuar me hapa të mëdhenj, Fillimisht fillova duke thyer rekordet kombëtare, fakt ishin rekorde që mbaheshin shumë të forta. Kishin 28 vite që nuk thyeshin mbaheshin si nga rekordet më të forta të atletikës. 20, um, 28 vite, nuk nuk Po, i ka pas mbajtur këto të distancave që unë bëj Pavlina Evro. Mhm. Edhe më vonë në atë kohë pastaj kishte edhe një çik debat në lidhje sepse thashë problemi problemi që unë kam hasur uh, edhe si si sportist është që ne nuk ushqemi me idenë që mund t'ia dalim, pra gjithmonë ushqemi me këtë idenë që gjërat janë të paarritshme. Edhe unë isha mësuar me këtë idenë që gjërat janë të paarritshme, por që kur ti fillon punon, kupton që Unë këtë... Gjërat janë edhe të arritshme. Këtë moment dua të theksoj Luiz, kur ti dole e fundit, çfarë vendimi more, domethënë kur ti dole e fundit në Europian, para 10 viteve, 12 viteve, e, si ishte qëndrimi jot, ça vendose, se si, e, e, këtë ditën fituse, e pe që para 10 viteve, e, si... Jo, jo, nuk e pashë para 10 viteve, por që um, Patjetër që e dija që do përmirësohesha, sepse unë nuk është se se punoja. Në fakt, ai ai fiks ai ndryshimi ishte kur unë shkova për para 9 viteve për training camp jashtë vendit, edhe ishte pikërisht në Kenya. Uh, shkoj kryesisht periudhën e dimrit, kam 8 vite që shkoj atje, sepse uh, është ngrohtë, kur Europa e gjithë është e ftohtë, aty është ngrohtë. Edhe arsyeja tjetër është që sportistët e distancave i ndihmon shumë lartësia. Aty kishte shumë sportistë nga Europa edhe pikërisht edhe këto kundërshtaret e mia që unë has nëpër gara. Edhe aty pashë që pavarësisht se vinin nga vende shumë të zhvilluara, pra ekonomikisht, me një suport shumë më të madh, prap ato lodheshin shumë Domethënë, mm -hmm. sepse sporti ka diçka që um, sado suport të kesh, prap ajo puna do të jetë e gjithë e jotja, pra fuqi nuk ta jep dot njeri ty të të japi fuqi edhe ti ta përdorësh, pra ti do, do punosh me forcat e tua. Kjo është arsyeja pse ndoshta sportistët edhe shihen si heronj, flasim nëpër vende të ndryshme të botës, ku vërtet në fakt të shohin si të tillë, Uh, sepse është pikërisht kjo, kjo puna e pastër me rregulla që ti bën një luftë aty në pistën qoftë vrapimit apo çdo lloj sporti që ka rregullat e veta edhe pra është një luftë po që bëhet me disa rregulla të përcaktuara, uh, që ti patjetër qoftë se i thyen ti, ti dënohesh për ta, kështu që um, është, kjo është arsyeja pse sportistët të uh, vlerësohen shumë, kshu besoj të paktën. Okay, kshu shikoj edhe unë. Ti ke 10, 12 vjet që, që, që punon për këtë ditë. Hmm? Po, që punoj, që jam domethënë, e fokusuar në 24, 24, vetëm për këtë që që bëj. Po që sigurisht um, është ajo që më pëlqen është është një sport i matshëm, pra është i mm. matshëm në minuta, në, sekonda dhe ti ti e ndjen atë përmirësimin edhe gjithmonë në fakt jam synimi kryesor është ka qenë që të përmirësoj veten edhe kur bëja PB pra personal best në, në, dis, në garë që unë bëja, përmirësoja veten, qoftë dy sekonda, qoftë një sekondë, ndjesha super e lumtur. Edhe, po që sigurisht që prap, akoma nuk isha afruar në, në këto nivele, domethënë, ndoshta 3-4 vitet e fundit e kam parë atë potencialin e madh që unë mund të jem edhe sportiste e nivelit të lartë botëror sepse uh, si ndoshta erdhën gjitha bashkë, ndoshta erdhi momenti, ndoshta gjithë ajo stërvitja filloi edhe të reflektonte uh, në, në rezultate shumë të mira. Mm -hmm. Edhe, okej, okay, ky, ky ishte viti im më i mirë, në fakt. Super, në Për gjithë vendimi kena. Koç Ariana, thotë, kam pas fatin të bëj gara me një kampione, si ti. Koç Ariana. Remember, no? Ndoshta, me emër aty nuk jam shumë... Për që... Luiz... Ndoshta kemi bërë... E cili është ai sekreti yt se neve duam gjithë secili nga neve duam të bëhemi kampion në fushën tonë. Dikush në atletikë, dikush në biznes, dikush në në domethënë në çdo lloj në çdo lloj zanati të mundshëm. Ë, uh, ka ndonjë sekret që ty të ka karakterizuar edhe që ti ti e, ti thua që shiko nëse bëni këtë mund të bëheni kampion Andi ah, un un mund të them thjesht ça ça kam bërë un për t'u përmirësuar um shpesh herë duke mos pasur kushte gjithkohë u fokusoja shumë tek pjesa që nuk kam kushte, nuk kam suport, nuk um, edhe në vitin 2016 un dola nënkampione Europe parasysh tyre kushteve dhe kësaj, po kam qenë shumë shumë e shikoja veten shumë të stresuar, domethënë se gjithkohës siç duket mushesha gjithkohës me shumë energji negative, se e mbaja mendjen gjithkohës aty. Në vitin 2016, unë dola nënkampione Europe dhe ishte pikërisht ai viti ku ne na u prish edhe stadiumi Qemal Stafa dhe them të drejtën u mërzita shumë. Në atë moment më thotë trajneri, sepse prisja që gjërat të ndryshonin për shumë për më mirë se sa të ktheshin, tha ai shiko. Um, ti duhet të ndash mendjen në formën që të fokusohesh ke ato që do të arrish, se sa të fokusohemi që kur gjërat do ndryshojnë, kur do e kemi këtë suportin që ne presim ose edhe ishte pikërisht do të thënë ai viti që un uh, vendosa përqendrohem më shumë ke, ke ajo që du të arri, se sa ke pjesa që nuk kam, uh, unë nuk kam mbështetje, duhet të kem këtë, duhet të kem atë. Edhe them të drejtën, nga ai vit, rezultatet e mia kanë filluar të përmirësohen më shumë edhe më shumë. Edhe këtë e them me shumë bindje. Mm. Edhe gjithmonë e më shumë mundohem që, sepse i kam përjetuar këto edhe, gjithmonë e më shumë mundohem të fokusohem tek gjërat më të mira që unë i marr. Domethënë, mundohem fokusohem ke emocionet që më jep kjo që bëj ose pse po më unë e bëj këtë se vërtet e dua, se e kam provuar edhe mos ta bëj, po që nuk rri dot. Të, domethënë, kam pas edhe momente që kam dashtë të heq dorë, po që um, nuk e kam bërë, dhe jam shumë e lumtur në fakt që s'e kam bërë, edhe që kam arritur ta kapërcej si si pjesë të rrët, për, sepse gjithë kemi këto pjesë të vështira. Folëm edhe sot në mëngjes, një ndër ato armët e tua të forta ishte disiplina, që të bësh po. stërvitje në majë të Kenias me të gjë. Absolutisht, domethënë, unë në, në çdo, unë këtë, në, në çdo fillim sezoni, pra, mm. oke, okay, akoma nuk më është, këtë kemi filluar atë fazën përgatitore të mirëfilltë, për sa i përket vitin tjetër, bashkë me trajnerin, bëjmë një analizë të gjithë gjësë, pra ku ishim, çfarë bëmë, si shkoi, a i realizuam objektivat dhe uh, vendosim objektivat për vitin tjetër. Aty pastaj fillon ai fokusi për arritjen e objektivit. A më të me objektiva, me target, me qëllime, me po sepse ndryshe nuk ndryshe nuk arrihet. Domethënë, edhe ti gjithkohës Shiko, sporti im është është vërtet i vështirë. Ka ditë që ndoshta nuk je mirë psikologjikisht dhe don që të sikur mos ta bëj, por që prap e kujton atë objektivin edhe mbahesh fort pas atij objektivi sepse është diçka që të çon mbrapa dhe patjetër që qoftë se shkoj mbrapa nuk më sjell asgjë të mirë për të dhe më largon më shumë nga ai objektivi. Kjo është arsye pse mundohem gjithkohës të vendos ca objektiva dhe të mbahem fort mbas atyre objektivave dhe kjo kjo më ndihmon të them të drejtën shumë. Pastaj sigurisht kur kur vendos objektivin fillon ajo e disiplina, ushqimi, gjumi, terapia, që mund të jetë masazhi apo ato banjët me akull që ne bëjmë ka forma shumë të ndryshme, domethënë, pastaj përveç stërvitjes, është dhe gjithë pjesa tjetër që ti mendon që si të, si të rekuperohesh më shpejt, që të jesh më e freskët me muskujt për stërvitjen tjetër që të pret. Pra e shumë gjëra, por që sigurisht që edhe ne këto i kemi mësuar me, si të thuash, me kalimin e viteve, sepse um, Jo, jo, jo gjithë trajnerët në botë t'i t'i t'i tregojnë le të themi uh, këto gjërat se si si bëhen apo si janë. Po trajneri, pak trajneri im lexon shumë edhe ëm ehm, uh, ecën shumë me, me kohën, ecën shumë me me atë po. çfarë bëjnë. Pra unë sot në fakt të drejtën bëj çdo gjë që mund të bëjnë sportistët të nivelit të lartë botëror, që ke gjitha këto që të thashë, që ke këto stërvitje që iki duhet të iki në lartësi apo uh, ok, ndoshta akoma nuk i kemi ato kushte aq uh, të mira sa ç'mund t'i kenë ato, por që unë mundohem maksimalisht që të jap le të themi më të mirën time. Edhe të drejtën uh, vitet e fundit ia kam dalë, pra nuk i shikoj më këto sportistët uh, le të themi të Amerikës, Gjermanisë, vendeve shumë të zhvilluara si Fabi, që jo, domethënë, janë thjesht njerëz si ne, që punojnë shumë, punojnë jashtë mase shumë, edhe ato po si unë, sepse ne shpeshherë takohemi nëpër këto qendrat e training kampeve dhe prej aty, domethënë, ndajmë edhe këto eksperiencat tona, se si, si funksionon në vendin e tyre, çfarë ndodh tek ne, domethënë, edhe pa disiplina është e njëjtë. Absolutisht, pavarësisht se mund të kenë këtë mbështetjen financiare, ndoshta që ato nuk u dhemb koka, por që disiplina, lodhja, regjimi, fokusi, qëndrojnë prej muajsh larg familjes, pra sakrifica që ti bën për për hir të asaj që do të rritesh, po themi. Pra, pra, pra në, në sukses pa disiplinë as në sport nuk bën dot hajër, nuk është puna... Unë besoj që, unë besoj që, shiko, unë gjej të përbashkëta në çdo lloj fushe të jetës, në çdo lloj profesioni, unë mendoj që në qoftë se nuk përkushtohesh, qoftë se nuk nuk ke disiplinën, nuk mund të ecësh. Domethënë, ok, duhet të mblidhen shumë gjëra, duhet ta duash atë që bën, besoj, të paktën kështu mendoj që duhet ta duash atë që bën, edhe pastaj të të vendosësh këto objektivat ku do të arrish dhe të punosh fort. Por që mhm. disiplina është është gjëja më kryesore në sport, pa disiplinë është është është e kot. Ndoshta, ok, mund të bësh sport, por që rezultate të larta nuk ka. Po, Luiz, cili ka qenë ndikimi i trajnerit në suksesin tënd? Domethënë në qoftë se ti s'do kishe in edhe un fakt ta thashë pak sot se ne ke mëngjesi që konsumuam um, që Unë edhe edhe sot pavarësisht të gjithë eksperiencës të madhe që kam ndër vite, mm -hmm. uh, unë nuk bëj dot asnjë ditë pa pa pa programin e trajnerit të drejtën. Domethënë është është thjesht më se i rëndësishëm. Të gjithë sportistët e nivelit të lartë botëror nuk ka asnjë sportist që stërvitet vetëm. Pra duhet të kuptoni sa e rëndësishme është pjesa e e trajnerit, sepse ai të shikon në pjesën si trajner. domethënë, shikon ca gjëra që un pavarësisht eksperiencës nuk i shikoj dot. Ndoshta në një të ardhme kur un të filloj të bëhem trajnere do i shikoj tek, por sot që un jam në, në pozicionin e sportistes, absolutisht që nuk i bëj dot dy gjërat si pra të luaj dhe rolin e trajnerit. Uh, unë në fakt kam pas fatin që kam pas një trajner që uh, ka parë tek un një të një që kisha potencial për të ecur, ka po, pra, parë tek un gjëra që ka besuar në fakt. Po kanë të dhe... e përshëndesim dhe ta e shumë cool guy, ishte shumë gëndë shumë. Të qefë të njeri, Të njeri, um, e, e din, domethënë, e din, e din ashtu si unë, ndoshta kjo është ajo që na bashkon, në formën që e dim çfarë duam, por i kemi objektivat e njëjta, sepse në qoftë se nuk i ke objektivat e njëjta, është e kotë, në formën që, qoftë se unë dua të bëj sport thjesht për qejf edhe ai don të arrijë lartë, a nuk na na na përputhen ato objektiva është e kotë. Duhet të dimë të dy se se vërtet çfarë duam. Në fakt ai e ka parë që un kam qejf të arrij lart, kam vullnet, dua të, që bëj etj etj dhe kjo është arsyeja pse më është përkushtuar shumë edhe pse pse ne kemi ecur kemi ecur pra se punojmë si skuadër mm -hmm. qoftë se nuk punon si, si një skuadër, pavarësisht se jemi sport individual, prapë është e rëndësishme të punosh si skuadër. Unë um, sot jam në pikën që edhe kur jam, për shembull mund të kemë um, ditë që trajneri ndoshta uh, nuk është, apo mund të ketë lëvizur Jashtë për ndonjë punë, unë çdo ndjesi timen, bëj për shembull stërvitje në mëngjes, i shkruaj shiko unë sot isha kshu, këmbët i kisha kshu, frymëmarrjen e kisha kshu, sepse dua që çdo ndjesi timen ai ta di, sepse në këtë formë më bëj një program dhe më të detajuar dhe edhe më, më të përpiktë për sepse jo çdo ditë jemi jemi njësoj dhe gjithë kohës mundohem t'i marr më të mirën vetes dhe këtë domethënë edhe trajneri që më bën pastaj programin stërvitor po që jo është um, unë të paktën e kam shumë të rëndësishme në ditë sidomos ditët e forta të stërvitjes kur nuk e jap atë performancën time ashtu siç e jap kur është trajneri domethënë është um, Duhet sikur ke ca fuqi që ti uh, nuk i di që i ke dhe kur është patjetër, pastaj është edhe shumë e rëndësishme kur e kam në aktivitete, sepse tash e vetëm skuadra e ime është trajneri, pra unë thashë ne nuk kemi uh, në team uh, fizioterapi, unë kam ndoshta kur jam Tiran, kam uh, Një fizioterapiste shumë të mirë Siditën që e përshëndes sepse është vërtet edhe një një një njeri shumë i mirë dhe e dua fort, por që ai na mungon sepse ne duhet të jemi 8 muaj të vitit jashtë Tiranës nëpër këto grumbullimet edhe uh, nuk mund t'i kemi me vete, sepse ka një kosto shumë të madhe që nuk e përballojmë. Pra, Kjo është arsyeja pse gjithë skuadra ime është trajneri që merret pastaj me pjesën e masazhit, terapisë. Pra- Atë psikologu nuk e bën dot. Ktu kemi një Pra, se të shumë kërku se dhë në jërë kam i bojë edhe për në shta për një qëtësi që të njeri nuk, nuk e bën dot këtë pjesën. Pra ti thua që një element i qenësishëm i suksesit është patjetër trajneri, është ai personi i cili të... Absolutisht, absolutisht. Jo, jo, jo një pjesë, po është pjesa më rëndësishme mhm. për, mm -hmm. për, për dikë që do të ecë. Nuk, nuk arrihen vetë gjërat. Domethënë është, ok, mund të arrish deri diku, por që në qoftë se do të ecësh larg, nuk, nuk i bën dot. Nuk, mm -hmm. Jo. Mirë, e një pyetje tjetër kisha unë. Uh, në lidhje me pjesën e... Neve duham të motivojmë të rinjtë, neve duham të motivojmë që shikon, që se Luiza e bëri këtë gjë dhe e bëri, e bëri që na bëri të ndjehemi krenar. A ka ndonjë mundësi tjetër që dikush tjetër mund ta bëjë këtë gjë që ti bën pra në boks, në në futboll, në në pjesën e kampionit? Absolutisht që po. Uh, thjesht nuk është kjo puna e kësaj që jemi shqiptarë ne të shkretët edhe s'bëjmë edhe nuk... Jo, shiko, në këtë, në këtë formë i kam pas parë vetë gjërat dikur, domethënë të thashë dhe më përpara që pikërisht të ndihesh inferiore, unë edhe kur kam shkuar më jashtë vëndit që këshu, gjithë kohës unë ndihesha e tepërt, se ne jemi shqiptarë, ne nuk kemi kushtet e këtyre dhe i shikon tjerët si, si, si, si, si të paarritshëm, i shikon sikur ato janë të pathyshëm, por që jo, nuk është këshu. Absolutisht që nuk është dhe unë, unë domethënë, um, vitet e fundit, çdo vit të, që kalonte vija këtë, sepse u afroja shumë me shumë rezultate, edhe urimet më të mdha që merrja nga, sepse sporti ka dhe këtë gjënë që ti je konkurente aty nga, por që jashtë, pastaj gjithsekush urojnë dhe pjesa më e madhe e tyre më thonin e meritoje, meritoje, meritoje, sepse ok, ato ç'kanë parë um, qoftë dhe punën sa punoja, apo rezultatet që arria, apo sa këmbëngulëse isha, edhe, domethënë, edhe ato binden që ne mund t'ia, t'ia dalim, apo mesazhet më të mëdha që kam marr kryesisht nga njerëzit që jetojnë jashtë Shqipërie, sepse ato janë ndier shumë krenarë, për shembull, një vajzë nga Norvegjia, tha Luiza, të lutem, tha, nuk e ke idenë sa, sa jam lumturuar, më thonin um, gjithë kolegët, nuk e dija që dhe shqiptarët ishin kaq punëtorë dhe që sepse Tash, ne mund të ndryshojmë edhe mentalitetin që kanë njerëzit për ne, kupto, jemi pikërisht ne që, që e ndryshojmë edhe e ndryshojmë far, formën që e, gjithsekush në atë profesionin e vet, unë jam e sigurt që po të punojë i arrin. Ne jemi punëtorë, thjesht ne për fat keq edhe unë dikur jemi ushqyer me këtë pjesën që ne nuk ia dalim dot apo unë shpeshherë edhe kur kur kisha ndonjë dëmtim pjesën um, ajo që që që dëgjoja nga shumë njerëz ishte që um, kaq e kishte, nuk arrin dot më, sepse mosha kështu i futeshin disa analizave që për fat keq ka ndryshuar shumë edhe teoritë sot, qoftë e jetëgjatësisë në sport që mund të ketë një sportist elitar, apo të shumë gjërave. Kupto, domethënë, dhe ne thjesht duhet të jemi ne që të japim uh, disa, pak, të japim shembuj që ne vërtet t'i ndryshojmë gjërat, gjithsekush në atë fushën e vet, janë të arritshme, edhe unë kështu mendoja, por që duke punuar, fillova të kuptoj që vërtet gjërat janë të arritshme. Thjesht që pa punë, pa disiplinë, mm. nuk, nuk bën dot. Keni, a ke një model suksesi në fushën tënde? Një person të cilin më, më, të ka ndihmuar? Për shembull, gjithsecili nga neve ka një model suksesi i cili në atë punën e vet është ose është model për të ndjekur. Ti a ke një të tillë? Trajnerin. Trajnerin, wow. jo, nuk ka lidhje, po ëm um, Shiko, mënyra se si, domethënë, uh, unë ok, bëja sport, por që nuk e kisha këtë pasionin, ambicien, po duke parë që sa pasion e kishte ai këtë gjë dhe dhe um, sa e donte, edhe aty filloi edhe duke m'u futur dhe mu sepse duhet të kesh dikë që ti domethënë të të drejtojë, ta ketë me pasion atë dhe ta ta ta ta ta ngul edhe ty atë pasionin dhe mm. fillon dhe t'i shikon këto gjërat dhe kjo është arsyeja sepse uh, për, për këtë që që bëj po domethënë ose dhe edhe tek sportistët e tjerë se sa përkushtohet sa bëhet edhe ndoshta në të ardhmen Mund të bëhem edhe unë trajner dhe dua të kem të njëjtin um, të njëjtin marrëdhënie me sportistët e mi, të njëjtin dedikim, mm -hmm. sepse e shikoj që kjo më ka ndihmuar jashtë mase shumë. Trajneri ka qenë uh, ndihmë e madhe edhe në hapat e mi të parë, sepse thashë, pa këtë uh, pjesën që unë kisha talent edhe që mund të ecja edhe filloi të investonte tek unë uh, dhe në ato hapa që kisha nevojë dhe për ndihmë financiare, sepse isha studente, uh, sporti ka dhe kosto, uh, që ke ushqimi, uh, baza materiale, ato atlete specifike që ne kemi, që konsumojmë shumë shpejt, dhe domethënë duke parë dhe këtë, fillova dhe um, Thashë që në të ardhmen ndoshta dhe ta shpërblej të gjithë këtë uh, sakrificën, sepse dhe për trajnerin është sakrificë, domethënë që duhet na u përkushtonte, ka lënë punët, po që na ka dhënë të gjithë dhe mundësinë të, oke, okay, jo, jo të gjithë ndoshta do të bëhemi në nivele shumë të larta, sepse lidhen shumë gjëra, Po që momentin që ti merr më të mirë nga vetja, besoj që ia ke arritur. Unë do të tregoj dhe një shembull për këtë. Hë? Në vitin 2019 uh, kisha kampionatin botëror në Doha, edhe kisha garën elim, eliminatore. Po. U futa në finale. Aty jap maksimumin tim edhe nuk dola mirë, po që dhashë maksimumin e fuqive që kisha dhe nuk kisha asnjë pendesë të vetme, tek mhm. vetja ime që sido që të kishte shkuar, sepse nuk kisha më çfarë jepja, pra dhashë maksimumin për t'ia dalë, po siç duket trupi në atë ditë nuk ishte në formën më të mirë e të tjera, sepse lidhen shumë gjëra, ne jemi tash në fund të ditës jemi njerëz, edhe um, Pra nuk kisha asnjë pendesë, pavarësisht se nuk shkoi mirë si rezultat, nuk kisha asnjë, asnjë pendesë. Jo, unë pastaj uh, u futa, pra, arrit, arrit, pesa. Po, në këtë botëror, tash për në 2019 kam dalë e nënta, po që unë arrita të futesha në finale me kohë, ishte, mm. ishte shumë, arrita të futesha në finale me kohë edhe, pastaj në finale theva rekord kombëtar, pra u futa me shumë vështirësi, po që nuk kisha pendesë tek vetja ime, sepse të thashë, momentin që jep maksimumin, nuk ke pse të kesh asnjë pendesë. Kjo është kurse kur, kur kuptoj që gjyrat mund të shkonin më mirë, nuk bëra garë të mirë, nuk kisha fokus, uh, U shpërqendrova gjatë garës, nuk e bëra garën siç më tha trajneri ato pikat ë që më tha nuk arrita t'i realizoj, atëherë kam uh, pendesë ke vetja, sepse them mund ta kisha bërë më mirë, pra qoftë se do kish, po kur jap maksimumin nuk kam pendesë. Pra këtë mundohem të bëj sepse unë e di shumë mirë që ndoshta dhe në një garë të ardhme që mund të vijë Patjetër që ndoshta do të dështoj le të themi sepse varet se si je, se uh, varet mund të kesh kaluar një virozë, ndoshta je i lodhur, ndoshta varet nga shumë faktorë, por që në momentin që jap maksimumin nuk kam pse të kem pendesë. Uh, ti ke dalë e katërta apo e pesta në botë? Po, në në Oregon, po, në, e pesta. Uh, unë jam e katërta në botë, sepse uh, ka një sportiste ka thyer ca rregulla dhe, dhe uh, kam kaluar në vend të katërt. Po është super lajm, e katërta në botë është super lajm. po për fakt, fakt për ata po. që e kuptojnë pjesën e sportit, kjo ishte arsyeja pse uh, edhe në kampionatin Europian u uh, spikat që flisnin uh, thonin që isha pretendentja kryesore pikërisht sepse unë në kampionatin botëror të gjithë Europën e lashë mbrapa, lashë Amerikën, lashë Azinë, vetëm Afrikën nuk munda. Wow. Kështu që kam qenë vetëm një vetëm një hap larg asaj medaljes të madhe që por që por që do e kapësh uh, radhës kur është kampionati botëror i radhës. Vit vitin që vjen, vitin që vjen në në muajin gusht, Jo. Është Pa për të pra. Po po më thotë njëri krenaria e Bulqizës. Po. Sepse unë jam me origjinë nga Dibra edhe edhe në fakt edhe m'u bë dhe një pritje në Bulqizë prej këta u dha emri qytetare nderi dhe sigurisht që u ndjeva e vlerësuar sepse gëzohem kur njerëzit patjetër më vlerësojnë është është diçka por që Mrekulli. Okej, okay, sidomos në në në këtë garë në fundit e kam ndjerë shumë këtë pjesën e vlerësimit. patjetër që marr urime, marr urime pa fund edhe kjo më gëzon jashtë mase, më gëzon më shumë se çdo gjë tjetër, domethënë patjetër që edhe pjesa financiare është e rëndësishme por që Ajo që mua më kënaq më shumë janë urimet e njerëzve apo që më ndalojnë rrugës edhe kur të përqafojnë ose kur thonë që kemi qarë bashkë me ty, kam ndjerë shumë emocione, nuk e di. Edhe më kënaq kjo pjesa patjetër. E mrekullueshme, e mrekullueshme. Mirë, çfarë çfarë i sugjeron të rinjve? Çfarë çfarë i thua të rinjve? Çfarë të bëjnë të rinjtë tashi që po të dëgjojnë ty edhe frymëzohen nga motivi jot dhe duan që aspirojnë dhe do të bëhen dhe ata kampion. Unë mund të them këtë që paktën mund të them, mund të them çfarë kam kaluar unë eksperienca ime që pavarësisht sa të vështira janë gjërat, pavarësisht sa pengesa do kemi rrugës, pavarësisht që mund të mendojmë që ne nuk ia dalim dot sepse ka shumë vështirësi edhe këto, po ne mund t'ia dalim, qoftë se e duam atë, punojmë fort për të. Vjen një ditë edhe unë kështu kam menduar shpesh herë që jeta nuk është e drejtë, unë jam lodhur fort, mirëpo ndoshta uh, nuk ka qëlluar atë vit, por ja vjen një moment që ty e gjitha ajo lodhja, ty të shpërblehet dhe këtë këtë e kam parë shpesh herë që Në qoftë se ti punon fort, ndoshta nuk e merr uh, atë që ti don nesër a pasnesër, po një moment që e sigurt që e merr. Domethënë dhe këtë e them me bindje të plotë. Unë kam pasur 2 vite dështimi, mund ta them sepse kam qenë e dëmtuar, pra jo dështimi, por që për shkak të dëmtimit mendoja që s'do rikthehesha, shpesh e mendoja domethënë që gjithë ajo lodhje e madhe ka ikur dëm, kujtoja sakrificat që kam bërë, ato të qarat në stadium, atë lodhjen që s'merrja dot veten, s'merrja dot gjumë nga dhimbjet që kisha në muskuj e tjera e tjera, po që siç duket gjithë gjithë ne um, e, e, nuk, unë unë besoj në Zot në fakt dhe mendoj që herët a vonë ta jep atë, atë që ti meriton, pra për atë që të cilën je lodhur ke punuar fort, uh, unë të paktën e kam marrë dhe besoj që secili nga ne um, Mund ta marrë, patjetër. Kështu që punoni fort për atë që doni, mundohuni të fokusoheni tek gjërat pozitive, asgjë e mirë nuk vjen duke u qarë. Domethënë qoftë se ne do qahemi gjithë kohës, besoj që vetëm stres i fusim vetes edhe e bllokojmë shumë veten tonë. Uh, unë këtë jam munduar të bëj dhe um, le të themi ia kam parë hajrin, si themi në gjuhë popullore. Kjo është e gjitha për sot. Gjithsesi uroj shumë që ndonjëri ta mund ta ta vlerësojë edhe pse jo ta ketë si nuk e di në qoftë se mund të them si shembull, por që është është diçka që unë kam përjetuar vetë, kështu që është thjesht një eksperiencë nga ajo që unë kam përjetuar. Fantastike, fantastike. Luiza, unë të falenderoj kohën. Faleminderit dhe ty për bisedën e këndshme. Je shumë, jemi shumë krenar dhe të falenderoj shumë edhe për thjeshtësinë. Njerëz, thjeshtësinë edhe vërtet unë e vlerësoj edhe sot e vura, sot e vërtetova që ti je dhe kampione në thjeshtësi. Faleminderit. Mua më kënaq kjo pjesa nuk ka lidhje sa sa besoj që në radhë të parë duhet të jemi njerëz dhe pastaj të suksesshëm tek uh, profesioni jonë. Yes, yes, yes. Kam një përshëndetje nga Norvegjia. Po, po, po. po, po. Kam shumë njerëz që në fakt më ndjekin edhe kjo më më kënaq. Mirë, më kanë ardhur edhe shumë pyetje, por nuk dua që të nuk dua që të të mbaj më, sepse e di që kohën e ke të limituar dhe mbase të takojmë më vonë. Ë uh, ditë tjetër po presim domethënë rezultatet e mëtejshme më të larta ashtu siç ti na përmend. Do do mundohemi fort Unë në fakt nuk jap kështu premtime të sigurta sepse sporti nuk i ka por një gjë premtoj që do mundohem fort për të sigurisht për të bërë krenare veten time dhe pse jo gjithë ata që që më vlerësojnë. super, super. Mirë, mirë. Përshëndes dhe gjithë të mirat. Gjithë të mirat, mirë. Edhe për përgjia, kom për kampione. Pa.